Hallo, wir stehen hier direkt vor dem Eingang meiner Schlagzeugschule und die möchte ich euch gerne mal zeigen, also kommt mal mit. Ja, und schon sind wir drin. Hier haben wir einen kleinen Vorraum mit Abstellmöglichkeiten für Taschen und Koffer. Hier gibt es ein kleines WC. Jetzt geht es rein in die gute Stube. Hier vorne haben wir gleich meine Recording-Ecke, wo die Aufnahmen gemacht werden. An diesem Drumset sitzen zumeist meine Schüler und äh, Jetzt will ich auch mal so ein bisschen so ein paar kleine Clips einstreuen, dass ihr so ein bisschen einen Eindruck bekommt, wie das alles so klingt, wenn diese Instrumente gespielt werden. Also das Drumset klingt zum Beispiel so. Hier haben wir die Snare Drum das Herzstück eines jeden Drumsets und auf der Snare Drum lernt man die Snare Drum Technik. Das schöne große marimba Marimbaphon mit den Holzplatten und dem warmen Klang das Vibraphon mit den Metallplatten. Hier gibt es die Pauken, die man vielleicht auch mal in einem Schulorchester spielen muss. Ganz schön auch für jeden Schlagzeuger, wenn er so ein bisschen die Cajon spielen kann. Oder eine kubanische Conga. Auch sehr schön und leicht zu lernen, die Djembe. So, das war der kleine Rundgang durch meine Schlagzeugschule und ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, euch das auch alles mal in Wirklichkeit anzugucken. Da seid ihr herzlich zu eingeladen und könnt jederzeit Kontakt mit mir aufnehmen. Ich freue mich auf euch und bis dann. Ciao.